огнем! Ай, о. Я точно попал в щелочку. Подождите, Мороз, остановись на секунду, я тебе боеприпас дам. Все. Спасибо. Не понял. Там тут остался все-таки, я думал, всех выбрал. Я тоже. <laughs> Сзади. Эй. Кто? М -м. Поднимается по лестнице на снайперскую позицию, осторожно. Выбил. Где там весь фан найдет По центру, по центру. Скам сел убил, да? Это скам был, да? Нет. Я, я ему оружие выбил. Насчет зацеплен. Осторожно, центр. Ой, блин. Я попал. А, я как на зло ОБС не включил, да? Да, я не включил ОБС. Я смотрю сейчас. Я сейчас нарву, скорее всего, включил ОБС. <laughs> Внимание, слева. В маленьком домике. Оп. Братики. Снайпер бежит. Не добежал. Да, ну, Коля хорошо продрочился. Ну, есть такой хороший учитель. Пока я пошел дурами. Давай. Пьянство, пьянство, пьянство учителя. Ебать, я фронтовика нахуй с бедра убил с такого расстояния. Пиздец. Попробуй меня. Попробую, попробую. А, это был Андрюха. Уже, да, да, уже, уже, уже. <gasps> Блять, осторожней. 10 секунд не зацепил. Наверное, до Ух, хорошо кинул. Ах, ты же, блядь, поляк здесь, понятно. Плохо. Теперь мы не Ух ты ж, я рака убил, нихуя себе. И на лестнице идет дом Дука. прямо напротив. Право, там еще есть, Коль. Право, есть еще, внимание. Отличный выстрел. Ебать. Справа сейчас. А, чука, чука, чука. Нет, ничего себе. Ебать, с бедра. Ебать, я ебашу с этой Ну, блядь, роплей, ёб твою мать. <clears throat> блядь. Хорошо, что не меня. <laughs> Хорошо, да. Так, по левой стороне прорвался. Ай, блядь. Назад на выходе сразу стало. Блять, у меня патроны кончились. Блять, я патроны закончились. Пусть сероплей перезарядится. Пусти! За такой нам чипки выдавать. Я не знаю, как он меня не убил. Причем у него скорострельная винтовка. Скорее всего, он тоже был пустой. Ебать, я от бедра насаживаю. Ой, а там снайпер просто. что не существует. Ты тварь. Да че, испугался своего же Так, по левой стороне мы хорошо держим. Нас тут трое. Ах, ты, сука, рак все-таки меня добил в этот раз. Отлично. Отлично трофейная винтовка работает. Снайперская, что ли? Или ты Нет, кар... я кар взял, кар, Коля, иди нахуй! Я тоже перезаряжался, мне только тупо повезло. Мне тупо повезло, у меня, кстати, ноль патрон. Тебя раньше сработало. У меня ноль патрон, просто я отстрелял рожок, поэтому у меня раньше. Хорош. Блин. Оп-оп, гандом ставил. Граната, граната, граната, блядь. Олег, сука, блядь. Ну, Олег. Ну, ты, ну, ну блядь. <laughs> Блядь. Но сам не успел Молодец. Молодец, Олег. Молодец. Хвалю. Пять. Прикрой, Олег, я побегу туда. Туда-туда? А вот сюда, к лестнице. Да. я попытался. Ну да, он просто меня ждал, но он попал. В смысле, там-то Тёмка спокойно пробегает, там Олег. Нихуя у вас тут, пацанов. Блять, если бы просто это видели, на самом деле, я сбежал, там толпа немцев, я кинул гранату и умер сам от своей же гранаты, блять, ни один не это не будет. Пошел на снайперскую позицию, попробую прорашить. Полезем, сейчас поднимусь. Справа, про... справа прошли. Я вроде побежал, конечно, на спину. Порезал а, здесь всех, в домике. Домик всех По порезал. центру, да? Да, по домике порезал, где снайперская позиция, всех разрезал. Хорош. Всех почистил. Держи-ка. в Троцкий. Ах ты, сука, сука, меня трахнул. Но домик почистил их, не, можно пробегать. Близко снизу скай, э, клумбу, то есть. Ты будут ходить, скорее всего, в тыл. Вижу. Да блять, почему я тебя не убил? Воткнул же в тебя, какого хуя? Это Ой, Дима, динамит был, да. Я хоть тебе попал? Он там наверху меня подрезал. Нет. На лестнице прямо сейчас. Блять, сквозь тебя, значит, ты прошел. Охуенно просто. Да. Да, ну, да. Что, да, что делает... Что делает Дима, блядь? Чего? Ой, не Дима, вернее, а... Этот... Привет. Блять, он меня просто порезал на дворе, <laughs> блядь. Блять, ты уже подкрался уже, я даже не заметил. Он не подкрался, он пулеметом дрался, конечно. как. Все правильно. Почему? Потому что осталось 20 секунд, у нас не до центра. Иди нахуй, динамит. Сука, <laughs> видишь? Ну, потому что динамит меня резал, бежал резать, а я не хотел, чтобы он меня зарезал. Он меня задрал, блядь. Сука, <laughs> не ожидал <laughs> гранаты, сука. <laughs> Э, бля. Ну что ровно у меня был дежавю. Ровно в прошлый раз он меня точно так же порезал. Я вышел, побежал на него, он меня зарезал. В этот раз я решил быть умнее. Ну нахуй. Он уже бежит на меня, я просто оторвал гранату и убежал. убежал. Нахуй он забегает и встречается с гранатой. <laughs> Ай, бля.